بعضهم هدموا من الجنات من تتقبت النجمات اختياسين للعمات ولو جابوا هرانية فاتت نجمة الوفرات في الطبع والمصوصية الهدف بالسماية والعقلية وقواني الحجاب الامتحان والحق معايا ذاك اليوم سعيد ذاك اليوم سعيد جيت فيها شعال قليل بختان ولات نبي ملكت ليك جنية يعشقها مرابي وليت الغالي يا خويا يرغبها مرابي منين تلقانيها يا سيدي دبلت قلبي وحدي جيتي من بختك يا حسن عون الخالدي يلي شافه في الدنيا خرجة يا سعايا سرقتني محنتها خرجت ليا وهوايا مجبرها فيك يا ليش ركبك انيش شهرة صوخية قطعت فيا اللهية من مدت لي ليا سالنا في السوق محنا بداية السوق سلامة طويلة والمرو اللي حبيت وسنين سكت عليا والمرو اللي حبيت وسنين سكت عليا قلت اسكت وانسان جات من النوم الشي مني ولا وتفكرني عن البولة واليا ولا وتفكرني عن البولة واليا شاش القلب الهودان وذكرتكم من من ساعة شاش القلب الهودان وذكرتكم من من ساعة تبكى ماهوش في ضنوا من اللي عشقوش ماهوش بكى مشوش بدموع الرهبانية أبكي تبكى خاطري صبري منه ما يكفي غير الله يعافي ويجعل الدنيا خيرية